Então, fala galera do Craft C! Rapidão, público brasileiro, que eu vou falar com o público italiano rapidex, tá? Já volto! Ih! Uh, ecco, uh, io ho creato un altro canale chiamato Craft Cita, perché Ita di italiano. La, ci saranno tutti i video in italiano con la mia voce in italiano, veramente, senza essere solo sottotitoli. Perché se metto su questo canale mi dà un po' più... un po' un po' no, molto più lavoro di quanto dovrei utilizzare su questo canale, ok? Eh, quindi vi lascio qua nel primo commento fisso la lista di giochi che ho, se volete che io faccia una gameplay in italiano scegliete, se no non farò video in italiano finché non scegliete qualcosa che io faccio, ok? Quindi rispondete nel com commento fisso qua e vediamo cosa succederà. Tra una settimana vedo cosa succede, ok? Quindi ecco mi trovate nell'altro canale. Lascio anche il link qua sotto. Eh, ci vediamo, grazie e tchau. Então, galera, estou de volta aqui. faz tempo que eu não apareci no canal, né? É, mas eu estou aqui, estou bem. Uh, vamos continuar a série de Outlast. Na última série a gente acessou o sistema de segurança e veio aquela espécie de padre e puxou. A alavanca desligou a energia do local inteiro. E vamos ver o que, que nós temos para. Sinceramente, se eu não me engano, eu já joguei essa parte. Eu acho que é a parte que apareceu o Chris Walker te seguindo, se eu não me engano. Mas eu não tenho certeza. Mas é. Então, vamos lá. Bom, primeira mudança vocês já podem ver que eu baixei uma tradução, ok? Eu consegui baixar e instalar uma tradução. E está completamente em português agora. Bom, então vamos... Eu esqueci de falar uma coisa. Uh, meu mouse está dando uns problemas, tem vezes que ele desconecta sozinho. Então se você escutar um TD assim do nada na meio da gravação é meu mouse que bugou, tá? Acho que eu me escondi nesse, velho. Vaza, vaza. Nem lembro mais quando você joga esse caramba. Ai meu Deus do céu. Deixa eu mexer a câmera um pouquinho pro lado. Ah, maldito grandão está me perseguindo. Eu encontrei o arquivo de um paciente chamado Chris Walker, ex-policial militar. Foi várias vezes ao Afeganistão. Muito do sangue deste lugar está em suas mãos, mas não todo o sangue. Mas não todo o sangue. Tá complicado hoje, hein? Vamos lá. Meu Deus, o mouse está muito sensível. calma, eu só vou... Mano. Possibilidade tá da mira. Abaixa. Aplica. Volta o jogo. Ainda tá bem sensível, mas acho que melhorou um pouco. Foi. Isso aqui. Eu me esqueci como é que você vê os documentos. dei HJ, H, J. Isso, era J. Homicídio hipnótico. Mucotracia. Programa Mucutra. Documento da CIA, número 190691. P1. Resumo. Para arquivo, assunto Experiência e Pesquisa Hipnótica, 10 de fevereiro de 1954. Na quarta-feira, 10 de fevereiro de 1954, ocorreu uma experiência e pesquisa hipnótica no prédio 13 da reserva de Mount Massive, no Colorado, usando-se os seguintes sujeitos: materiais abreviados. Ok. Foi recriado um pós-hipno. Oh, meu Deus do céu! Foi recriado um pós-hipnotismo da noite anterior. Dedo levantado, você vai dormir. As senhoras Jackson e Pierce Imediatamente progrediram para um estado hipnótico profundo sem necessitar de mais sugestões. A senhora Pierce foi então instruída, tendo expressado anteriormente um medo de armas de fogo de todos os tipos, a usar qualquer método disponível para acordar a senhora Jackson. Agora em um sono hipnótico profundo. Ah tá, calma então aí, eu, eu, eu buguei, ignorei os parênteses a usar qualquer método disponível para acordar a Sra. Jackson, agora em um sono hipnótico profundo. E se isso falhasse, ela deveria pegar uma arma próxima e atirar na Sra. Jackson. Ela foi instruída de que seu ódio seria tão grande que ela não hesitaria em matar a Sra. Jackson por não despertar. 2. A Sra. Pierce seguiu essas instruções ao pé da letra, incluindo o disparo da arma, uma pistola pneumática descarregada, na Sra. Na senhora Jackson então foi levada a cair em um sono profundo. Após as devidas sugestões terem sido feitas, as duas foram despertadas e expressaram uma completa amnésia de todo o acontecimento. Um operador ofereceu novamente para a Sra. Pierce a arma, e ela recusou, no estado acordada. A pegar. Ela recusou, no estado acordada, a pegar ou aceitá-la. Ela expressou negação absoluta de que a sequência anterior tinha acontecido. Então temos aí hipnose, é o Pyong, tô falando. O Pyong tá por trás disso, provavelmente. Fala hipnótica. Meu Deus do céu. Sensibilidade do mouse. Por que tá nessa música? Não faz sentido. tem ninguém me seguindo. Tá hack. É. Não tinha uma bateria por aqui. Ué, não tinha uma bateria por aqui. Então tá achei que tinha, mas ok. Who's there? Alô? Ó, oh, tem um cara ali, ó. Ah, é o vem pro fute, né? Eu tenho certeza que é o vem pro fute. Bora lá. Ah, eu tenho que ativar antes de ir pro fute. Acho que eu já tô próximo. Oi? Só nem vi. Ai, ai, ai, ai, ai. o gerador no porão. Ah, tá. Cliquei sem querer pra sair do jogo. Ô, louco. Como é que eu fiz isso? Eu nem sei. Eu cliquei ESC. Deixei a porta aberta. Sou retardado mesmo. demorando pra caramba. Ó, o tá Tariel vem pro fundo. Ah, a bateria não descarrega agora, não. Parece a minha câmera. Só descarrega quando eu vou gravar vídeo. É outra sala, droga. Ok. Deus do céu, velho. Onde é que tá esse cara, mano? Eu acho que ele voltou pra cá, velho. Não é possível, não. Parece que tá mais escuro do que o normal. Putz, minha bateria vai pro saco, né, o Vem pro Flute. Tá ali, tá ali, tá ali. Eu não consigo agora, né? Ah, droga. Ah, mano, ele vai me achar, velho. Vem pro fute, velho. Ah, ele foi do lado, mano. Uh! Ô menino, que barra é essa de ficar derrubando as portas, velho? Ai, ai, para! Viu? O mouse bugou! E agora ficou mais lento. Eu odeio isso, mano. Caramba. Olha isso. O problema é que eu nem sei o que, que é, velho. Porque driver não é, porque eu já eu acabei de atualizar o driver do mouse. coisa aqui? Tem battery? Tem battery? Opa, Clayton. ai ai. é, é. Cliquei no botão errado. Pior que eu nem lembro onde é que é, velho. A outra coisa que eu tenho que fazer. Ah! Lembrei. Foi. É isso? Esse já Pronto. Tá, eu acho que isso aqui era outras coisas, mas era duas coisas, né? Sai daí, ô mão feia. Vira, vira! Ai, ah, é o mouse! Putz, sério, ficou mais ruim do que já tava. Nossa, mano, o mouse travou bem na hora que eu tinha que fugir, velho. Preciso consertar isso, mano. Não sei o que, que é, que droga. Mano, eu vou. Não tem mais nada. É pra mim voltar mesmo. Oxi, é pra mim voltar mesmo. Não lembro, velho. Sério, realmente não lembro. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah, gera! Ah, gera!